que é que é a igualdade? À face da lei, a lei tem que ser igual para todos e das oportunidades. E foi nisso que nos concentramos. Facilmente podemos identificar com a figura descrita na carta ao rei Dom João III. Fosse o amor entendido como uma força irracional e tragicamente destruidora. sugam completamente os cidadãos e principalmente as crianças.